prepara nenhum atleta a uma Olimpíada. Saltos ornamentais é um esporte específico. Cerca de um segundo e meio, dois no máximo, a gente realizou o salto inteiro. Pra gente é muito difícil alcançar a perfeição. Pode ser três segundos de glória ou três segundos que vão ficar negro todo o resto da sua vida. É a nota de 0 a 10 e o 10 é, é o perfeito, né? O objetivo de todo mundo. Então a gente está trabalhando para chegar nas Olimpíadas aí na melhor forma física, na melhor forma técnica. Poder disputar de igual para igual e buscar uma medalha nesse maior evento esportivo do mundo. predominando muito a velocidade coordena e faz a extensão. Nós técnicos tentamos ser o mais profissionais possível, né? Na hora de elaborar os treinos, é, estabelecemos realmente as nossas metas, nossos objetivos. Você acorda saltando e você dorme saltando. O atleta não tem sábado e não tem domingo. Então, realmente, o resultado é outro. Eu passo quase 24 horas treinando. <laughs> sempre gostei da rotina porque a rotina me traz uma evolução. Não é uma rotina contando um, dois, três, quatro, não. É é cada um como se fosse o último. Acredita na terminação, não larga a abertura como cai meu Deus, não vai dar. Firma a terminação. Todo esporte de alto rendimento você chega é, no, no mínimo detalhe. E a medalha olímpica, isso para poucos. E eu acho que a é diferença mesmo, quem consegue chegar, são aqueles que trabalham nos detalhes. Ombro relaxado e amplo enrosque aí com o peito dentro. Vai ter momentos, muitos momentos que o seu corpo não vai estar tá respondendo, você está querendo ir para casa, dormir, descansar, mas tem que ter uma vozinha lá dentro falando, vai, ciclo de trabalho que dura quatro anos para um momento que dura três segundos. Você pode botar todo o trabalho de um ano a perder em três segundos. Então, assim, o salto fica gravado na cabeça, né? Você sabe o movimento, você tem a sensação, por exemplo. Se, se eu paro aqui, fecho o olho, eu consigo me imaginar fazendo um, dois, abre e coloca a mão, como se eu estivesse ali em cima do trampolim. Nesse segundo e meio, a gente pensa em muita coisa, a gente resolve muito problema no ar. Você escuta o estalo, você sente a água entrar diferente no corpo, e aí essa sensação é uma sensação muito boa. Ai, me dá muita alegria saltar. A motivação principal é saber que eu... é a superação. Eu tento me superar toda vez e para mim é muito divertido. vocês vão poder acompanhar o dia a dia, as competições, o relacionamento, os bastidores da equipe olímpica brasileira de saltos ornamentais. Fiquem ligados! 2012 para 2016 nossa atletas deram um salto muito grande. Que agora estão no momento que, como a gente diz assim, eles começaram a voar. O Brasil é, já está com outros olhos aí, né, a nível, a nível internacional e o nosso nível está crescendo.